नेपाली हाम्रो यो अमूल्य जीवनलाई सफलताको बाटोमा अगाडि humble. gates and हामी नेपाली संसारभरि नै चिनिन्छौँ वीर नेपाली भनेर कसैसँग जुट्दैनौँ डराउँदैनौँ अरूसँग मागेर झुकेर कहिले खाँदैनौँ अन्याय सहेर कहिले पनि हामी बस्दैनौँ र अन्यायमा परेकालाई पनि सधैँ नै मद्दत गर्छौँ हामी आफ्नै पसिना र बलबुताले सधैँ अघि बढ्छौँ स्वावलम्बी नेपाली भनेर विश्वमा नै परिचित सारा संसारमा जहाँ सुके बसे पनि हामी एक नेपाली भनेर गर्वका साथ हामी जिउँछौँ यही हो हाम्रो परिचय हामी सारा नेपालीको परिचय Let's make it worth it. Let's work together. Let's help each other. This is Nepalese spirit of life.